दर्शकले यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ नवौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता भलिबल छनौटका छनौट सदस्य मतिराम रम्तेल हुनुहुन्छ यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद के छ तपाईँले नवौँको लागि भलिबल खेलाडीहरू छनौट गरिसक्नु भएको छ छनौटमा के कस्तो रह्यो हामी सर्वप्रथम त हामी नौ एउटा वृहत नेसनल गेम यो राष्ट्रिय खेलकुद परिषदबाट सञ्चालित गेम हो यसमा हामी कर्णाली प्रदेशबाट भलिबल हाम्रो कालीकोटमा भएको थियो ए यसलाई हामी भव्य र सभ्यका तरिकाले हामीले सबै जिल्लालाई सहभागी गराएर छ दसैँवटा जिल्लाबाट सहभागी खेलाडीहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँ उहाँहरू बिचबाट हामीले भव्य तरिकाले सम्पन्न चाहिँ गरेका छौँ यो विशेष त तपाईँहरू सहरमै छनौट गर्न बानी परेको पनि एउटा तपाईँहरूको बानी छ यति बेला त कर्णाली प्रदेशको पनि एउटा विकट ठाउँ भनौँ कालीकोटमा छनौट भयो त्यहाँको अनुभव र यहाँको अनुभव कतिको डिफ्रेन्ट हुन्छ होइन हामीले यो बिचमा पनि कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने यो भलिबल त अत्यन्तै सहरभन्दा झन् केन्द्रित चाहिँ पाहाडी इलाकाहरूमा हाम्रो कर्णालीका झन् झन् माथि माथिल्लो इलाका अथवा पाहाडी इलाकाहरूमा भलिबल अलिक प्रख्यात खेल हो त्यस कारणले पनि हामीले त्यहाँ खेलाउँदाखेरि त्यहाँको चाहिँ व्यवस्थापक त्यहाँको चाहिँ अनुभव त्यहाँको चाहिँ माटो अनुकूलता अनुसार भलिबल त्यहाँ धेरै राम्रो सेलेक्सन भयो त्यहाँ व्यवस्थाको हिसाबले पनि हामी कालीकोटमा धेरै राम्रो अनुभव गऱ्यौँ हामीले कालीकोटमा जुस तपाईँको स्थानीय तह त्यहाँको होटेल व्यवसायहरूले पनि तपाईँ एकदम एकदम हामी त्यहाँको स्थानीय सबभन्दा स्थानीय सरकार त्यहाँको होटल व्यवस्थापनको चाहिँ त्यहाँ जो मालिकहरू हुनुहुन्थ्यो जो होटल व्यवस्था गर्नुभएको थियो उहाँहरूलाई हामीले एकदम स्वादपूर्ण तरिकाले हामीलाई उहाँ बसाल्नु भयो खुवाउनु भयो यसको निम्ति त्यहाँको कालीकोटको स्थानीय सरकारलाई त हामी विशेष गरी हामी सेलेक्सन कमिटीको सदस्यको हैसियतले र हाम्रो सम्पूर्ण चाहिँ अब हामी जुन कर्णाली खेलकुद परिषदले एउटा चाहिँ भलिबलको जिम्मा त्यहाँ दिएको थियो त्योप्रति हामी अत्यन्तै खुसी छौँ जस्तै भलिबल राष्ट्रिय गेम पनि भएको हुनाले होइन राष्ट्रिय खेल पनि हो सबैको मुखमा नै जोडिने भनेको पहिलो गेम भनेको नि भलिबल हो भलिबल छनौट तपाईँको के कस्तो रह्यो छनौट प्रक्रिया यहाँ भलिबल छनौट प्रक्रियामा हामीहरू जो पाँचजनाको सेलेक्सन कमिटी थियो पाँचजनाको हाम्रो एउटा प्रतिवेदन कस्तो छ भन्ने कुरा हेर्दाखेरि हामीले पाँचजनाको एकदमै हामीले त्यहाँ सबै अहिले पहिला जस्तो अनुकूलतामा नभए हामी सबै पाँचैजना त्यहाँ फिल्डमा हामी खट्या थियौँ हामी खट्यौँ र त्यसरी चाहिँ सेलेक्सन हामीले गराएको छौँ र त्यहाँ विवादरहित भन्ने बाहिर चाहिँ एक दुईवटा मिडियामा एक दुईजना चाहिँ साथीभाइहरूले गरेको देखा देख्न पाइयो त्यहाँ पनि अब भलिबलकै चाहिँ इङ्गित गरेर त गर्नु भएको छैन तर चाहिँ त्यहाँ एकजना हाम्रो पूर्व राष्ट्रिय खेलाडी आठौँको चाहिँ राष्ट्रिय खेलाडी भाइ हुनुहुन्थ्यो उहाँले उहाँले मात्र मैले हिजो मात्र चाहिँ एउटा चाहिँ अनलाइनमा देखेँ र अनलाइनमा देख्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अनलाइन देख्दा उहाँले चाहिँ विरोध गरेको पाएँ मैले आग्रह के गर्छु भन्दाखेरि पहिलो कुरा भलिबल क्षेत्रमा हामी सबै मान्छेहरू भलिबल क्षेत्रमा लागिसकेपछि भलिबल क्षेत्र के हो भन्ने कुरा तपाईँले भने जस्तै एउटा भलिबल त राष्ट्रिय गेम नै भइहाल्यो राष्ट्रिय गेम पनि हामीले भलिबल क्षेत्र कसरी गऱ्यौँ उहाँले एउटा कुरा के भन्नुभएको छ राजनीतिकरण भयो र आफ्नो चाहिँ नन अफिसियल कोचहरूले चाहिँ सिलेक्सन गरेर आफ्नो चाहिँ पार्टीका मात्रै गऱ्यो भन्ने कुरा जो गर्नुभएको छ एकप्रति म एकदमै खण्डित गर्न चाहन्छु कसरी खण्डित गर्न चाहन्छु भन्दा हामी जो पाँचजनाको कमिटी थियो त्यो कुन कुन राजनीतिक दलहरू थियो त होइन हाम्रो जो कर्णाली खेलकुद परिषदले हामीलाई दिएको जिम्मामा राजनीतिकरणले त दिनु जिम्मा दिनु भएको थिएन हामी सबै फिल्डमा हिजो चाहिँ चन्द्रगिरी आज नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्लेयर हुनुहुन्छ आज जिल्ला खेलको अध्यक्ष हो कुमार कुमार दाई आज हिजोको चाहिँ राष्ट्रिय खेलाडी हो भ त्यसै गरी जीवन साई कालीकोटको उहाँ आयोजक जिल्ला पनि हो उहाँले थुप्रो चाहिँ भलिबलमा हिजोको राष्ट्रिय गेमदेखि लगाएर उत्पा अहिले उत्पादन गर्नु भएको छ हाम्रो भलिबल सङ्घको उपाध्यक्ष सुभाषजी जानुभएको छ मैले तपाईँहरूले देख्नु भएको छ सबै सा साथीहरूलाई यहाँको साथीहरूलाई पनि थाहा छ मैले आज छ सात वर्ष आठ नौ वर्ष चाहिँ मैले उत्पादन भलिबल क्षेत्रमा उत्पादन गर्नुपर्छ भनेर आफ्नो चाहिँ सबै जीवनलाई त्यागेका छौँ भने हामी राजनीतिकरणबाट सेलेक्सन त बनायो होइन सेलेक्सन बनाएन अर्को कुरा भलिबलमा हामीले विशेष गरी पाँचवटा विधाको आधारमा हामी सेलेक्सन गर्छौँ हामीले फर्स्ट अट्याकर हुन्छ अट्याकर विधा त्यसपछि mid blocker setter all rounder player र चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दा लिब्रो हुन्छ त्यो प्लेयर सेलेक्सन गर्दाखेरि कहाँ कहाँबाट राजनीतिकरण गरियो त हामीले तपाईँको अट्याक अट्याकर प्लेयरलाई हामी जस्तै चारजना गराएको छौँ चारजना पाँचजना गराएको छौँ हामीले त्यो चारजनामा कहाँनिर कुन राजनीति गर्नु कुन माओवादी एमाले काङ्ग्रेस मान्छे पऱ्यो त त्यहाँ के उहाँले के बताइदिनु पऱ्यो भन्दाखेरि यो यो विधामा माओवादीका मान्छेहरू यो चाहिँ गरे अथवा काङ्ग्रेसका मान्छे गरे एमाले मान्छे भन्नु पऱ्यो नि त अनि एउटा यत्रो राष्ट्रिय खेलाडी भएको भइसकेका मान्छेले मिडियामा चाहिँ त आफू हाइलाइट आउनु लागि जे कुरा पनि प्रस्तुत गर्दा राम्रो हुन्छ कि हुँदैन भन्ने मेरो मुख्य विषयवस्तु थियो जस्तै तपाईँलाई यो राजनीतिक करण मात्रै नभएर तपाईँले चाहिँ आफ्नो नजिकको आफ्ना जो नजिकको छ ल मोतीराम रमतेलले यसरी छनौट गर्यो भन्ने पनि बाहिर सामाजिक सञ्जाल र मान्छेबाट सुनिन पनि आएको छ म यो यो कुरालाई पहिलो कुरा के भन्छु भन्नुहुन्छ भने पहिलो कुरा त एज अ म फिल्डमा खटेको कोच हो म यहाँ भोलिन्टियर कोच हो कोच पनि होइन म भोलिन्टियर कोच हो भलिबलको निम्ति एकदमै हिजोदेखि मेरो एउटा चाहिँ भोलि भोलि विधा भइसकेपछि म एकदम फिल्डमा खट्याएको कोच हो तपाईँहरूले पनि अब तपाईँ धेरै मिडियामा थाहा अहिलेको चाहिँ जमानामा त तपाईँको चाहिँ आनन्दै सबैले लाभ दिएको त्यहाँ पनि हेर्न सकिन्छ खेलाडी को को परे कति परे आफ्ना मान्छे पराए मान्छे पराएन नि त मैले भने नि कतिपय खेलाडीमा तपाईँ अरू यहाँको विज्ञहरूलाई पनि सोध्न चाहनु होला होइन अरू विज्ञहरूलाई पनि सोद्धा के हुन्छ भन्नुहुन्छ कसरी सेलेक्सन गरिन्छ त खेले सेलेक्सनमा त्यसको हाम्रो त आज दसौँ राष्ट्रिय ज्ञानलाई पनि हामीले टार्गेट राख्छौँ अहिलेको सेलेक्सन भने त दसौँको लागि पनि टार्गेट हो हाम्रो हामी दसौँमा यसलाई रिजल्ट कसरी दिन सक्छौँ हाम्रो प्रदेशमा तपाईँको चाहिँ दसौँ चलिरहेको छ दसौँ वृहत गेम चलिरहेको छ यसमा हामीले सेलेक्सन गर्नु छ यसमा हामीले नतिजा ल्याउनु छ त्यो नतिजासित हामीले के गरायौँ भन्दाखेरि हामीले सबै कुरालाई हेरेर हामी त्यो विवाद उहाँहरूले कसरी मापन गर्नु मात्रै होइन र अर्को कुरा चिन्जानकै हिसाबले मलाई सबैले चिन्छ सबै भलिबल खेलाडीहरूले सबै अहिलेका भाइ बहिनीहरूले जस्तो महिला भलिबलमा त तपाईँलाई पनि थाहा छ सबै प्लेयरहरू मसँगै ट्रेनिङ गर्छ प्रायः जीवन साई र मसँग गर्छन् प्रायः र त्यसरी पनि जोडिन जोडिया छ त्यसलाई त मैले स्वाभाविक हिसाबले लगाएको छु त्यो उहाँहरूले जोड्ने साइडमा त्यो मेरो खेलाडी मेरो खेलाडी त सबै आज पश्चिमको खेलाडी छ पूर्व खेलाडी छ जाजरको खेलाडी छ सबै खेलाडी छ चाहिँ पर्नु भएको छ त्यो परेपछि अब मसँग आएर ट्रेनिङ गर्नुहुन्छ उहाँले पर्फर्मेन्स राम्रो देखाउनु भयो त्यस कारणले उहाँहरू पर्नुभयो अनि त्यसरी उहाँहरूले चाहिँ अरू अरू मान्छेहरूले अथवा उहाँहरूले चाहिँ आक्षेप लगाउँदाखेरि यो धेरै ठुलो आक्षेप हो र त्यसलाई चाहिँ मलाई त्यसले गर्दा चाहिँ धेरै असर गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन भनेपछि खेलाडीहरूको राम्रो प्रस्तुति रह्यो भने उनीहरू अभियसली चाहिँ छनौट हुन्छन् एकदम एकदम यो खेलाडी नै पस्दैन मैले भने तपाईँहरू पनि त्यहाँ चाहिँ अरू मिडिया पनि जानुभएको थियो हामी त फिल्डमा खटाएको थियौँ को स्पाइकरले कति चाहिँ अट्याक गर्यो त को मिड बलरले कसरी अट्याक गर्यो कसरी ब्लकिङ गर्यो सेटरको के भूमिका रह्यो सेटरको भोलि बिहान जस्तै उसको भो भोलिको भविष्य के छ यो भोलि बिहान सेटर बन्छ त्यसको चाहिँ हरेक कुरा हामीले मापन गराएको छौँ नि त जस्तै मैले यहाँबाट चाहिँ तपाईँको मिडियाबाट प्रश्न के गर्न चाहेँ भन्दा जस्तै हाम्रो दुईजना भलिबल प्लेयरले हामीले अलिक प्रोत्साहन दिएको चाहिँ सङ्घर्षमा नि सुर्खेतका परेछन् सुर्खेता पनि उनीहरू अहिले सोह्र सत्र वर्षको उनीहरूको चाहिँ पाँच फिट आठ नौ इन्च हाइट छ भने हामी त दसौँको टार्गेट गर्ने भनेको छौँ हामीले त्यो त्यतिको हाइटबाट तिनीहरूले खेलकुद प्रस्तुति पनि तिनीहरूलाई राम्रो छ है नराम्रो होइन त्यो एकदमै फिङ्गरै हान्न नजाने अथवा डिग हान्न नजाने जम्पै गर्न नजाने स्थिति त होइन नि त उनीहरूको त्यो भइसकेपछि उनीहरू कम्तीमा कसै कुनै पनि खेलाडीको भविष्य बोकेको खेलाडीलाई हामीले भविष्य हामी त एज अ गुरु हो नि त गुरुले त कसैको पनि भविष्य बनाइदिने हो त्यस कारणले यिनीहरूको भोलि भविष्य छ भनेर हामीले त्यसरी सेलेक्सन गऱ्यौँ र त्यो गर्दाखेरि अब मान्छेहरूले अलिअलि भन्ने कुरा र अर्को कुरा मलाई यो सम्पूर्ण अब सम्पूर्ण जिल्लाको अध्यक्षलाई नभनौँ केही जिल्लाको अध्यक्षहरूले चाहिँ अलिअलि फेसबुकमा पनि चाहिँ तपाईँ तपाईँको चाहिँ लेख्नु भएको रहेछ विरोधको चाहिँ आवाजहरूलाई उहाँले बुलन्द गर्नु भएको छ उहाँलाई मेरो आग्रह के छ भन्दाखेरि प्लिज तपाईँहरू अध्यक्ष हो अध्यक्ष भने एउटा चाहिँ जिल्लालाई सम्पूर्ण खेललाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ ह्यान्डल गर्ने मान्छे हो आफ्नो व्यक्ति परेनन् आफ्नो मान्छे परेनन् अथवा आफ्नो ऊ गरेन भनेर हामीले राजनीतिकरण गर्ने उहाँहरूले राजनीतिकरण गर्नुभयो त त्यो त तपाईँहरूको मिडियाहरूले पनि अब चाहिँ प्रत्येकसँग साँच्चीकै अब चाहिँ के हो भन्दाखेरि भलिबल क्षेत्रलाई उत्थान गर्ने हो तपाईँहरूले पनि त्यहाँ गएर उनीहरूसँग पनि प्रश्न गर्नुभयो के आधारमा परेन नि त अथवा चाहिँ साँच्चीकै चाहिँ हामी राजनीति गरेर आउँदा त्यो मैले भने अघि नै तपाईँले योभन्दा पहिला पनि मैले प्रश्न के भने भन्दाखेरि त्यसो भए हामी बाह्रजना खेलाडी सेलेक्सन गराएको छौँ बाह्रजनामध्ये तिनजना बैग्रेबी राखेका छौँ भैकल्पिक खेलाडीमध्ये तिनीहरू कुन कुन पार्टीका हुन् त अथवा तिमीहरू सेलेक्सन कमिटीले पार्टी सोधेको थियो भने त्यो उहाँहरू जो नपरेको खेलाडी त अस्वाभाविक हिसाबले चाहिँ उनीहरूले हामी परेन भने उनी आकर्ष देखाउन सक्छन् त्यो स्वाभाविक हो त्यसलाई मैले अन्यथा मान्दैन पढेका खेलाडीहरू जतिजना हामी चाहिँ केटाहरूको बाह्र र चाहिँ केटीहरूको बाह्र गरेर हामी बाह्रजना चौबिसजना खेलाडी र तिनवटा बैलो तिनजना बैलो गरेर हामी चाहिँ खेलाडी सेलेक्सन गरेका छौँ तिसजना खेलाडी उनीहरूलाई सोध्नु होला एकचोटि हजुरहरूले पनि सोधिदिनु होला तिमीहरूलाई कोना चाहिँ सदस्यले कोना सेलेक्सन कमिटीको सदस्यले कोना पार्टी भनेर तिमीहरूलाई सोधेको थियो भनेर चाहिँ एउटा मात्रै खेलाडीलाई कोही खेलाडीलाई हामीले प्रमाणित त्यसो भयो हो भने हामी कारबाही बनाउँछौँ तर यहाँ अनि मैले भने नि तपाईँलाई के भने हुनुहुन्छ भने एउटा मिडियामा हाइलाइट आउन लागि अथवा चाहिँ केही गर्न लागि उहाँहरूले बोलिदिने कुराले खेलकुद असर पर्दैन त्यसरी गर्दा मैले उहाँहरूलाई पनि विनम्र अनुरोध गरेँ अरू अन्यको अरू साथीहरूलाई त म भन्न चाहँदैन भलिबलका विशेष गरी भलिबल जो आवाज उठाउनु भएको छ उहाँहरूलाई के भन्न जानु कम्तीमा अध्ययन गर्नुहोस् तपाईँले पनि अध्ययन गर्नुहोस् भोलि बिहान तपाईँले म बस गरौँ त एउटै उहाँले मलाई त अझ अर्को चाहना तपाईँहरूको चाहिँ मिडियामा के भन्न चाहन्छु उहाँलाई पनि एउटा टेबल बसाल्नु मलाई पनि टेबल बनाउँछु र कहाँ नै राजनीति गर्नु भयो त अथवा हाम्रो मलाई होइन हाम्रो पाँचजना सेलेक्सन कमिटीलाई बसाल्नुहोस् मैले मात्र एक्लै त होइन यहाँ कस्तो परम्परा म राम्रो हुन्छले मात्र एक्लै गरेँ त गरेन नि त पाँचजना त्यसको संयोजक भनेर चन्द्रगिरी हुनुहुन्छ त्यसको सदस्यहरू त्यही सङ्घको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ राष्ट्रिय कमिटी सदस्य एबाद पाँचजना छौँ त हामी पाँचजना गरेको सिलेक्सन पाँचजना कमिटीले कुनै पनि चाहिँ कुरामा कुनै पनि विषयमा चाहिँ हाम्रो भेदभाव छैन हामी एक एउटा आवाज गरेर हामीले त्यहीँ घोषणा गराएको छौँ अझ हामीले त पार्टै गराएको छौँ कुनै पनि गेमको उही फिल्डबाट सेलेक्सन भएको छैन इन्डिभिजुअल गेम बाहेक तपाईँको चाहिँ यो ग्रुप गेममा काहीँ पनि चाहिँ एकैचोटि फिल्डबाट घोषणा भएन हामीले त ऐतिहासिक काम गरेका छौँ भलिबलको ऐतिहासिक काम भन्दा सेलेक्सन सिद्धिन साथै त्यसको एक घन्टामा हामीले लिस्ट आउट गऱ्यौँ नि त त्यो त हामीले प्रत्यक्ष दर्शी गरे हो नि त प्रत्यक्ष दर्शकलाई पनि यो परे आज पनि हामी सबैले घोषणा गर्नु भने आज आएर एउटा होटलमा बसेर एउटा कोठामा बसेर कोही राजनीति नेताका चाहिँ फोन आएको भरमा हामी सिलेक्सन गर्दा कहाँ पुग्छ चिज त्यस कारणले हामीले त्यो गरा छैनौँ र एक दुईजना व्यक्तिहरूले चाहिँ आक्रोश आउने कुरा भन्ने कुरालाई यसलाई अस्वाभाविक लिन्छौँ हामीले राम्रो खेलाडीलाई छनौट गर्नु तपाईँको पनि कर्तव्य हो होइन एकदम भविष्यको लागि र हाम्रो राष्ट्रको लागि पनि र तपाईँको यो कर्णालीमा भलिबलको अवस्था के कस्तो छ मैले त तपाईँ मार्फत के भने भलिबलको अवस्था अहिलेको परिणाम फेरि यहाँ पनि विषयवस्तु काहीँ न काहीँ जोडिला अहिले पहिलाभन्दा हाम्रो भलिबल अवस्था अहिले अलिक चेन्ज ल्याउँछौँ हामीले चेन्ज गरे पनि छौँ चेन्ज पनि ल्याउँछौँ यो त अब रिजल्टले पछि अब चाहिँ रिजल्टले परिणाम देखाउला अहिले नै हामी यो चाहिँ धेरै अथाह भइसक्यो भने तर हाम्रो पहिलाभन्दा हाम्रो भलिबल कर्णाली क्षेत्रमा अपग्रेड चाहिँ भएको छ तपाईँ एउटा प्रशिक्षकको रूपमा पनि हामीले हेर्ने गरेका छौँ प्रशिक्षक पनि हुनुहुन्छ प्रशिक्षक गरिराख्नु भएको छ जस्तै खेलाडीहरूको चाहना कस्तो छ भलिबलप्रतिको इन्ट्रेस्ट कस्तो छ एकदम भलिबलप्रति एउटा एक तह त हाम्रो राष्ट्रिय गेम नै भइहाल्यो अहिले नेपालको राष्ट्रिय गेम घोषित राष्ट्रिय गेम भएको छ भलिबल भनेर अहिले पछाडि मैले त अझ उत्साह के देखाएको छु भन्नुहुन्छ भने अहिले त महिलाहरू विशेष गरी मैले महिलाको कोच गरिरहेको छु अहिले गरिरहेको छु र महिलाहरूमा अहिले पनि मलाई फना छ गुरु तपाईँले ट्रेनिङ गराइदिनु पऱ्यो पऱ्यो भनेर चाहिँ दस बिसवटा फन्ड आज हिजो अस्ति पनि आइरहेको छन् अहिले एकदम भलिबलको कर्णाली प्रदेशमा धेरै क्रेज बढिरहेको छ र त्यस अनुसार परिणाम अब चाहिँ ल्याउने छ हाम्रो यहीँबाट पनि चाहिँ अहिले एक त म सम्मान गर्छु हाम्रो राष्ट्रिय खेलाडी पनि हुनुहुन्छ जस्तै कामना विष्ट आज कोपिला चाहिँ पुलिसमा छ यस्तै थुप्रै खेलाडीहरू छन् आज यसको क्रेजले गर्दा पनि आज कामना विष्ट जो चाहिँ एउटा नेपालबाट सेटमा परेर उनले खेलिरहेको छन् र त्यो त्यस कारणले उन उनको जो छाप परेको छ र हामीले पनि मिलेका छौँ अब हामी त्यो दिदीको स्थानमा पुग्नुपर्छ भन्ने खेलाडीमा उत्साह छ र अहिलेको सेलेक्सनले पनि के भन्दा साँच्चीकै अब चाहिँ महिलामा चाहिँ एउटा दम हुनुपर्छ भनेर सबै महिलाहरू चाहिँ केन्द्रित भएको छन् त्यस कारणले प्रशिक्षणको हिसाबले पनि म एकदम तयार छु म फिल्डमै चाहिँ खटिने अवस्थामा गइरहेको छु महिला भलिबल खेलाडीहरूको चाहिँ भविष्य कस्तो छ पछिको जस्तै हुन्छ नि कतिपय अब केही समय खेल्ने त्यसपछि प्लान हुने त्यस्तो छ अब हाम्रो यो समस्या नै छ एउटा कुरा त कस्तो छ भन्नुहुन्छ म प्रशिक्षणको क्रममै मैले अनुभव थुप्रै अनुभव गराएको छु पहिलो कुरा त केही समय टिक्यो भने महिला भलिबलमा अहिले अब त्यो भन्दै जाँदाखेरि म महिलाको प्रशिक्षण अथवा चाहिँ ऊ भएर भने होइन महिलाको गेम हामी नेपालकै तुलना गर्दा महिला गेम पुरुषहरूभन्दा अलि हाई लेभलमा चाहिँ छ किनकि हामी टुर्नामेन्ट आधारमा जो बोल्ने कुरा टुर्नामेन्ट हामीले चाहिँ एसियन गेम पनि जिताएको छ अहिले नेपालमा अलि भलिबलको चाहिँ महिलाको चाहिँ क्रेज त बढ्ने भयो अरू अर्को समस्याको हिसाबले के छ भन्नुहुन्छ भने अब कोचसँगै गेमसँगै त्यसको इन्भाइरोमेन्ट कस्तो भयो त्यसले चाहिँ भोलि अनि भविष्य कस्तो भयो भने हामीले सिकाउने आधारमा पनि धेरै कुरा भरपर्दो पर्दो रहेछ जस्तै मैले अहिले पनि चाहिँ मसँग दस बाह्रजना चेलीहरू छन् उनीहरू भने कोही चाहिँ पाँच छ वर्ष पहिला खेलाएको छन् कोही एकाध टेलिबाहेक एका चाहिँ बाहेक अरू उनीहरूले चाहिँ भविष्य देखाएर गएका छन् तिनीहरूको भविष्य लगानी गरिसक्यो भने तिनीहरू भविष्य अवश्य बन्छ भलिबलमा र अब हामी अन्तिममा आइसकेको छौँ अन्तिममा एउटा मात्रै प्रश्न के राखेँ भन्दा छनौट त भइसक्नु भएको छ विवादमा मुछिए पनि छनौट <laughs> प्रक्रिया त सम्पन्न भइसकेको छ अब नवौँको तयारी भलिबल खेलाडीहरूलाई नवौँको तयारी के कस्तो गरिराख्नु भएको छ हामीले नौको तयारी हामीले कर्णाली प्रदेश खेलकुद परिषदसँग पनि हामी सल्लाह गरिरहेको छौँ र हाम्रो यो मौसमको कारणले गर्दा र यो दसैँ तिहारको कारणले गर्दा पनि हामीले यहाँ तपाईँ हामीले सबैसँग चाहिँ के भन्दा बजेट अभाव कारणले गर्दा हामीले भनेअनुसार चाहिँ हामीले क्लोज गेम सञ्चालन गर्न सकेका छैनौँ अहिले त्यसमा एउटा समस्या त मेन समस्या त हाम्रो बजेटको अभाव पनि छ बजेट सँगै त्यसलाई पनि हामी काहीँ न काहीँ कम्प्रोमाइज गर्ने र चाहिँ त्यसलाई बजेटलाई पनि काहीँ न काहीँ मिलाएर अथवा चाहिँ खेलाडीहरूसँग र कोचसँग एउटा समन्वय गरेर चलाउने चाहिँ चलाउने हामी भनेर चाहिँ हामी सल्लाह गरिरहेको छौँ र अहिले मौसम कारणले गर्दा पनि तत्काल चाहिँ हामी सम्भावना छ र यो दसैँ तिहारमा पनि फेरि खेलाडीले त कर्णालीले फेरि खेलाडीलाई तलमाथि गर्नुपर्ने भएकोले बिचमा चाहिँ फेरि ग्याप हुने भएन एकैचोटि गर्ने कि भन्ने हामी सल्लाह गर्दैछौँ र विशेष हामी यो अब मौसम क्लियर भयो भने हामी सदस्य सचिवसहित छलफल बसेर हामी क्लोज गेम तयारी गर्ने र एउटा नौमा चाहिँ पहिलाभन्दा उत्कृष्ट चाहिँ प्रदर्शन गर्न लाउने हामी तयारीमा छौँ हुन्छ धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो पनि शुभकामना छ ट्रफी जितेर लिएर आउनु होला कर्णालीको नाम रोसन गर्नु होला है धन्यवाद अनि विशेष धेरै धेरै मेरो तर्फबाट र मैले चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण चाहिँ भलिबल सेलेक्सन कमिटीबाट धेरै धेरै तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र मेरो अन्त्यमा आग्रह भने यो के सञ्चालले अझै चाहिँ खेलकुदको विषयमा चाहिँ अझै माथि जाओस् भन्ने शुभांश म पनि बिदा हुन्छु हस्त नमस्ते धन्यवाद